નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો તે પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવની અપડેટ મળતી રહે આ ત્રણેક દિવસથી કપાસના ભાવ માવઠાના કારણે ત્યાં ને ત્યાં સ્થિર જોવા મળી રહ્યા છે તે ભાવ અત્યારે બાવીસો રૂપિયાની સપાટીએ છે તે એક સારા લેવલ પર કહેવાય જેતપુરમાં કપાસના ભાવ ઐતિહાસિક રીતે વધારો આજે ગુજરાતભરમાં સૌથી ઊંચો ભાવ એકવીસો ને છ્યાસી રૂપિયા સુધીનો બોલાયો તે ખેડૂતો માટે સારા અને ખુશીના સમાચાર કહેવાય જો આમ નામ કપાસની ઘટ રહેશે ને કોરોનાની કોઈ ત્રીજી લહેરની શક્યતા ન બને તો કપાસના ભાવ હજી પચીસો રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે તો ચાલો જાણી લઈએ કપાસના તમામ માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે સિંહોરી સોળસો પંચોતેરથી અઢારસો પંચ્યાસી લાખાણી અઢારસો એક્યાસીથી ઓગણીસો એકોતેર સતલાસણા પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો એકસઠ આંબલિયાસણ એક હજારથી બે હજાર એક્યાસી રૂપિયા બોટાદ ચૌદસો ચાલીસથી બે હજાર સાઠ મહુવા આઠસો બાવનથી બે હજાર સાત ગોંડલ એક હજાર એકથી બે હજાર ચોતેર કાલાવાડ ચૌદસોથી બે હજાર એકાવન રૂપિયા ગઢડા ચૌદસો સાઠથી એકવીસો ઢસા તેરસો પંચ્યાસીથી ઓગણીસો પિસ્તાલીસ ધંધુકા ચૌદસો ચોત્રીસથી બે હજાર વીસ વિરમગામ તેરસો પચાસથી એકવીસો રૂપિયા ભાવનગર એક હજાર પચાસથી બે હજાર છેતાલીસ જામનગર સોળસોથી બે હજાર પચીસ જેતપુર તેરસો અગિયારથી એકવીસો છ્યાસી વાંકાનેર એક હજાર પચાસથી બે હજાર અઠ્યાવીસ રૂપિયા પાટણ ચૌદસોથી બે હજાર સાડત્રીસ થરા સત્તરસો પચાસથી બે હજાર પાંચ તલોદ પંદરસો પંચાવનથી બે હજાર એકાવન સિદ્ધપુર ચૌદસો પચાસથી બે હજાર ચોર્યાસી રૂપિયા મોરબી ચૌદસોથી બે હજાર ચાલીસ રાજુલા પંદરસો દસથી બે હજાર પાંચ હળવદ સત્તરસોથી બે હજાર વિસાવદર સોળસો ચુમ્મોતેરથી ઓગણીસો છેતાલીસ રૂપિયા ધોરાજી પંદરસો સન્નુંથી બે હજાર છવ્વીસ વિંસ્યા સોળસોથી બે હજાર ચાલીસ ભેંસાળ તેરસોથી બે હજાર ચાલીસ ધારી સત્તરસો ત્રીસથી એકવીસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો વીસથી બે હજાર ચોપન અમરેલી બારસોથી એકવીસો સાવરકુંડલા ચૌદસો અગિયારથી બે હજાર તેત્રીસ જસદણ ચૌદસોથી બે હજાર પચાસ રૂપિયા વિજાપુર બારસોથી બે હજાર ઓગણએંસી કુકરવાડા બારસો પચાસથી બે હજાર પાંત્રીસ ગોજારિયા નવસોથી બે હજાર એકાવન હિંમતનગર સોળસો એકસઠથી એકવીસો રૂપિયા પાલીતાણા તેરસોથી બે હજાર સાયલા એક હજારથી બે હજાર ઓગણસાઠ હારીજ પંદરસો એંશીથી એકવીસો ને એકાવન ધનસુરા ચૌદસોથી બે હજાર પચાસ રૂપિયા ખેડ બ્રહ્મા પંદરસો સિત્તેરથી અઢારસો બગસરા ચૌદસો પચાસથી બે હજાર સન્નું જુનાગઢ બારસોથી અઢારસો અઠ્ઠાવન ઉપલેટા ચૌદસોથી બે હજાર વીસ માણાવદર સત્તરસો એકત્રીસથી બે હજાર બાસઠ